हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आइए देखते हैं कि एरे की इंडेक्सिंग कहां से स्टार्ट होती है एक कम्युनिटी टैब पर मैंने क्वेश्चन भी इनपुट किया था तो बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया है और कुछ लोगों ने गलत भी जवाब दिया है तो इंडेक्सिंग किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एरे की इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है जीरो से आइए चलिए इसको देखते हैं कोड ब्लॉक्स ओपन कर लेते हैं तो यहां पर टाइप करता हूं कोड ब्लॉक्स तो यहां देखिए कोड ब्लॉक्स आ गया है अब इसको क्लिक करके ओपन कर लेते हैं अब ये ओपन हो चुका है यहां से एम्प्टी फाइल ले लेते हैं और यहां पर आ जाते हैं तो सबसे पहले हेडर फाइल बना लेता हूं हैश इंक्लूड stdio.h ये लिख दिया हमने और यहां पर मेन फंक्शन बना लेता हूं ये मेन फंक्शन बना लिया हमने एंटर प्रेस करके नीचे आएंगे यहाँ ब्रेसेस ओपन करेंगे इंट टाइप का डेटा टाइप लेंगे ए नाम का एरे ले रहा हूं ए यानी एरे और यहाँ साइज रख रहा हूं थ्री और इसमें असाइन कर रहा हूं one comma two comma three ये तीन वैल्यूज मैंने असाइन कर ली ठीक है इसे टर्मिनेट कर दिया यहाँ पर आएंगे प्रिंट एफ लगाएंगे क्योंकि प्रिंट करवाना है तो ये प्रिंट करवा दिया हमने अच्छा परसेंट डी लगा रहा हूं क्योंकि इंटीजर यूज किया है ठीक है अगर फ्लोट यूज किया होता तो परसेंट एफ लगाते यहाँ पे कॉमा देते हैं और पॉइंटर पढ़ा होगा आपने तो यहाँ पे से यानी कि स्टार का सिंबल लगा करके इसको क्लोज कर देता हूं इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो है पहला मतलब इंडेक्सिंग में जो पहला जो इंडेक्सिंग होगा इसका यानी ए जीरो की बात कर रहे हैं तो ए जीरो में स्टोर होगा वन तो यहां पर ये रिजल्ट वन प्रिंट करके हमें दे देगा लाइक दिस देखिए यहां पे इसको आप सेव करते हैं ये सेव किया हमने यहां पर किसी भी नाम से इसको सेव कर देता हूं अब देखिए इसको अगर मैं कंपाइल करवाता हूं तो ये प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली कंपाइल्ड हो गया यहां से इसको रन करवा देता हूं तो देखिए यहां वन प्रिंट होकर आ रहा है आप देख सकते हैं बिल्कुल अब यहां पर मैं क्या करता हूं ना इसको एक ब्रैकेट में कर देता हूं और जो एस्टेक यानी कि स्टार का सिंबल लगाया उसे ब्रैकेट के बाहर रखता हूं ठीक है और यहां पर कर देता हूं प्लस वन अब प्लस वन का मतलब क्या हो गया प्लस वन का मतलब हो गया कि जो पहली इंडेक्सिंग हुई है उससे एक आगे यानी कि ए वन की बात कर रहा है ये आइए देखते हैं ए वन तो हो चुका है ए टू की बात कर रहा है यानी टू जो प्रिंट होकर आएगा उसकी बात कर रहा है तो यहां पर देखिए यहां पर मैं अगर कंपाइल करवाता हूं इसको तो ये ओ तो यहाँ पे एक ब्रैकेट रह गया तो यहाँ पे ब्रैकेट दे देते हैं और अब इसको सेव कर लेता हूं और अब इसको कंपाइल करवाते हैं तो ये कंपाइल हो जाएगा ये कंपाइल हो गया अब इसको रन करवा देते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं टू आया हुआ है ठीक है अगर मैं यहाँ से चेंज कर देता हूं ठीक है और यहाँ पे टू कर देता हूं तो यहाँ पे थ्री प्रिंट होकर आएगा देख सकते हैं आप यहाँ पर इसको सेव किया कंपाइल किया और अब रन कर रहा हूं तो यहाँ थ्री प्रिंट होकर आ रहा है यहाँ पर कहां तक लिखा है मैंने तीन तक लिखा है अब अगर मैं फिर इसको दोबारा से यहां से चेंज करता हूं यानी a प्लस थ्री करता हूं तो तो फोर हो जाएगा ना तो यहां पे अब यहां पे देखिए यहां पे तो कोई वैल्यू ही नहीं है तो गार्बेज वैल्यू प्रिंट हो जाएगी तो लाइक देखिए यहाँ पे कंपाइल करवाया इसको अब देखिए इसको रन करवाऊं तो गार्बेज वैल्यू प्रिंट होगी ये देख रहे हैं कुछ भी ऐसे प्रिंट हो जाएगा तो ये जो है इस तरह से आप ये समझ सकते हैं कि एरे की इंडेक्सिंग जो है स्टार्ट होती है जीरो से ओके